lo mu khi la la ga ge lo ya ta pa ao ke yo sa ai na pan ku lan su we na yo nam be bu khi ni ya pu ba khi la do ma ya da ma ya ta ki la pa ao te we we na outa wele wele na je mula ne ti jalan tain na ta se ai mu ki la da bao ge se ai ta ma we na bu ye ta cha tu we ga la ba ya alai la ne ai ba na se ai mu khi la ta bao ge นสะอายคิลาเปลายาคนิคนานเนธนาสะอายดูเธอเมื่อละนา Peter said I pelanta sa ayo muelene ya ga sa ai le ga bo ya la li la ni ya kita sa ai gi ba ao le ya na le ga do sa ai la ho ya ta sợ ai áo trắng quê lơ quê lơ na mưa là nơ ti giá lan tai nơ ta sợ ai mưa khi là ta bao ngờ cha ai ta mà quê na ô ya ta cha ta mưa cái lao bà ya ai là nè ai bà na giờ ai mưa khi là ta gona netana sai tu te muelena sai mukhi la ta ba Helena Konikona Neltana Sa I do tell me Na